Salve a tutti ragazzi, siamo i The What Gamers e oggi siamo di nuovo sulla hardcore. È un casino totale, laghiamo tutti un sacco. Ah, subito questo modo! Sia un video lungo. <laughs> Non vi aspettate sia un dito lungo. Eh no, un dito lungo. Cosa? Non vi aspettate sia un video lungo. Ecco, dormiamo, vai a dormire. Che muore. Dormiamo. Ecco, vi dicevo del lag. To, ecco bene. Guardi che sei l'unico a dormire, guarda, tanto per dire. Ecco. Ti ho messo anche la copertina! Oh mio Dio, sono bellissime! Ah, aspetta, fermo, vai a dormire anche tu? Ma perché ti metti le copertine? Copertina. Che metto no, la crafting table? <laughs> non lo so sì, no. Eh. sì, lascia la copertina. Oh, la copertina, dai. Devo dormire. Oh. Ma io so che io so che iniziare si è messo qui pesato oh, guarda, l'ho messo per caso. guarda che miseria. Ma sai ah, off camera siamo stati... Ecco eh, sì, off camera siamo stati a zero e quindi siamo... Ah, lag. Perché ci sono queste copertine? E devo fare un po' di armature. Tanto per... Dove scappi? Ecco. Scappi, dove scappi? Vieni! Qui! Per... Mi piace eh? che me la droppavano zombie. Questa qui. Sì. Vai, la... Armatura con di ferro, vai. Tu... Abbiamo anche dei diamanti, possiamo... Abbiamo diamanti, diamanti... Facciamo il coso. Che ci facciamo con il video? Aio. Cosa? Non c'è la candela Non ti provare ad esplodere, amico mio. Aio. Oh, guarda, non mi impressiona come c'è il ciambellone che sta volando in aria. Perché guarda, come vicino c'è anche un villaggio. No, ma se non salto sono... Devo... Vicino comunque, per dire. Oh, il cursoriali. Poi... Ognuno si può bene. bene, va bene? Ok. Dai. Ognuno si può Vero? शहर ज्वालीपुर शहर ये Fammelo Dove state? Porca miseria! Nella casa. Vero, è vero, è vero. Raga, ah, ma villaggio. Ma sei con un attimo, adesso per essere il bosco, raga. Oh, villaggio, per pigliare un po' da mangiare. Sono a prendere un po' di cibo, porca miseria, fermo. Puoi andare al villaggio intanto. Quello lì che ho trovato io e quello che hai trovato te. Entrambi. Va bene. Io avevo mio, va bene. Venitevi davanti a casa. Io no, io sono le... Bosco, dai, per marcionico! Non si cambia. Prendere amico mio Se muore, di quanto godo. Sì, anch'io. Ora che ho votato il villaggio, a no, venite tutti a casa. Avanti villaggio, guarda, guarda che c'è, vedi quale vedi quale corrispetterò. Ma enorme che è? È gigantesco. Dove sei? Dove Scoprite, sei? Eh? aspetta, senti. Allora, basta che avete perso. Uh... Ah, aspetta, allora. Lo scrivo, allora. Verso. Eh, non ce l'ho le coordinate. Andate al P3. perché è enorme questo villaggio, raga, serio, È a metà tra deserto e qualcos'altro. Deve essere il bioma dei, dei cosi lì. Meno 196, ma dove cavolo sono andato? Dove picchero sei andato? Cate, ma te sei andato a virare nell'altro villaggio oppure qua? A virare, da qualche altra parte. Come? Sentivo solo un brusio indistinto. Ma io non era scoperto di... Oh, sì, dica. La tostada. Eh? Non le vedo. Eh, oh, mamma mia, sono solo barra di eh, là. Non, non, non... Oh mio Dio, l'ho trovato! Oh mio Dio, l'ho trovato! <laughs> ok. Sono altri polli qua, io voglio polli. C'ho un piccolo di ferro un lingotto d'oro, un diamante, quattro mele, un'altra corazza di ferro e due panini. Arrivo. Vai del deserto? Mamma mia, Frodo, yeah. è, è deserto, cioè è deserto, ma non... quindi è metà um, deserto. Certo, oh, aiuto. Certo. Ciao, bro. La roba rossa, la roba rossa, roba rossa. Butcher. Rick il Butcher è il macellaio, vero? Sì. Guarda, dimmi le coordinate, rimandami le coordinate. Ah, no, l'ho oltrepassato. Di nuovo? 196, 66. Aspetta, io sono a 66. Dov'è che si... No, aspetta. Rimandano di nuovo. Ma oh, intanto devo andare in qua. 196. Devo andare di qua o di là? 04. Ma non mi fa vedere le coordinate. Grazie a te non mi fa vedere. Ragazzi, prendo... Non riesco a vedere... grave per prendere... blocco indovina cosa trovo? La trinite. E la cosa più del mondo. Ha vinto. Non lo sei, no. Ah, no, Dove sei andato? Ti sta combinando! Lisa, passa il volume, non si capisce nulla. Cioè, siamo sei incoglionisti. Sei incoglionisti. Allora, Va bene. Lo so. Così. Non muoio di fame. Ma è notte. Eh. C'ho... Cacchio, sto prendendo verso di te e ho dei letti per tutti. va bene dove sei Midna? oddio c'è un'altra villaggio quella dove sei? creeper creeper creeper creeper no no no no cosa l'ho ucciso prima aspetta rimando le coordinate 196 66 644 644 no qua 5 6 sì no aspetta 197 96 messaggi subliminali ah che bello sono Trondolenti quanti maiali sì. Dolenti. Bravo, bravo. Però guarda, leggetelo solo perché è bellissimo mezzettare. Ragazzi, chi è che mi sta facendo male? No, no, no, chi è che mi fa male? E via, che mi sta cioè, facendo male. male. Sto laggando, non mi puoi fare male. Mori! Ah, mori. Dormire, dormire è un tubo, ragazzo. Aspetta. Sì. Eh. Ciao. Oh, vuoi sapere anche i numeri dopo la virgola? No, no, la virgola non importa. Eh. 500. Oh. C'è un mini zombie! No, no pigliacolo! Muori! Morto. Morto. Dove sei? No, ragno, vai via. Dormitvu, proprio. Guarda, perfetto. Aspetta, no. Tutti no, dimoriranno, no. moriranno. Non l'ha tu? Come non l'ha? Finta, no, no. Aspetta, no, cos'è? No, io devo riuscire a correre qua. No, ma è... è suicidato, si è buttato nella lava. No, maniacole. Fammi mangiare. Ah, no, non ci credo, no. sei morto, Nick. Mi ho fatto male. Sono morto? Sì. Ora. Oh, ma cacchio! Ma porca miseria, mandacca! No, si rinuncio. Ragazzi, sì, no, si rinuncio. Vai. Ciao, vediamo.